бағланнан жүз мың теңге салымдар берге түсіп жатыр құдай қаласа тігіп жатқан салымдарыңыз тойда қайтсын деп білеміз мына бәрекелді ауы ер бауыржан ағамыз да міне бүгінгі тойға автокөлік алғашқы салымда кептігіп жатқан жайы бар құдай қаласа той беріңіздер, той беріңіздер деп білеміз міне ә, көкпар көтеріліп келеді мықты бола бер айналайын шабандоз мықты бола бер отыз мың теңге бар баласы отыз мың теңгені келіп аласыз ағайын мәреге турала мәреге турала мәренің ішіне кіргізіп тастаңдар міне мұхтар шабандоз келмін баста еңкей еңкей әрекетіңді жаса жоғарғы мереке алғи асқар мырзаның моншақтор есімді атыменен төменгі мереке баруын мұхтар шабандоз тастады қадірменді қайын. жоғарғы мереке қазыналы қария үсенов тағай ақсақалдың атыменен аттың аты шекалат мадияр жауында тастады міне екінші салымы қол жеткеріп жатыр қадірмен тағаймыр. жоғарғы мереке қазыналы қария оразгелді тағайып үсен ақсақалдың асан үсен бауырларымыздың сай күліп. аттың аты шоколад жоғарғы мереке келес сырлы келес елінен келген мадияр шабандосын тастады тоқта тоқта тоқта тоқта